Hey guys, thank you guys so much for the support. Do leave a like and comment down below what else you'd like to see. And please do remember to subscribe if you haven't. And yeah, please enjoy the video. 世界平和のために戦いますどこから始めますか貧しい人たちを助けかな野良犬をすっくいかなえー、今から私をボスなのじゃあ動物たちはみんな 私はハンソリンですかこの職業では判断の引き金としてよく知られています名前で待ってくださいそのウサギはウサギではありませんスミス軍曹です触らない方がさ触らないでください限定版ですからああ また面倒なことを引き受けてしまいましたえー、っとワンショットかつけられないですか私は諜報人です何が得意のか正確に言えませんが役に立ってます指揮官指揮官としてどうすればいいか分かりませんがまあ何で見てもいいですね